じゅんちゃん傾斜辛いからね当たった当たった入れ入っホールインワンショーがあります頑張ります台北台北だ 左はダメだよ純ちゃん右の広い方向に行きましょうおーいいナイスショーナイスショーいいドローですね純ちゃんここは3オンを狙うらしいです ナいしょもうちょいもうちょいおいしいやっぱダメですりゅ <laughs> ちゃん傾斜つらいからねそうなんですね杖が3本あるちょっと見てきますはいいってらっしゃい分かった まいナイスン

気合入れるために飲んじゃいます。はい。じゃ頑張って。飲みます。ちゅんちゅん。ちゅんちゅん。 <laughs>